صوت رتيب ثابت لا ينقطع جزء من خلفيه الاصوات كلها تستطيع فصله ان شئت أو النظر إليه عن قرب هل راقبت الماء يقطر يوما؟ مراقبة الماء يقطر من حنفية لفترة طويلة يقلل شيئا فشيئا من قدرتك على التمييز بين الوفرة والندرة قطرات المياه بلا شك دليل قاطع على وجوده لكنك لا ترى إلا هذه القطرات القليلة فيساورك الشك وتشعر أن الفترة الفاصلة بين القطرة والقطرة تطول وكأنها لن تنتهي أبدا فتقول كانت القطرة الأخيرة وتنتظر هل فكرت يوما بتأنيث الماء؟ كأن تقول تقطر الماء وليس يقطر الماء كما اعتدت أن تقول إن لغويا اسمه إسماعيل بن حماد الجوهري يقول في تعريفه لأصل كلمة الماء شيئا عن إبدال الهمزة من الهاء لأن الأصل موه ويجمع على أمواه في القلة ومياه في الكثرة وإذا صغرته قلت مويه وأما إذا أردت تأنيثه قلت ماء إذا فالماء يقطر أما المياه فتقطر تقطر من الكثره تضطرب الرؤية قليلا قبل أن ترى قطرة جديدة تتشكل المشكلة أنك استغرقت في التربص والتفكر وازددت شكا رغم أن قطر الماء لم يتوقف أو يتخامد بعد وغفلت عن الماء الذي إن استمر يقطر فبوسعه غمر كل مكان حوله وها هو ألا ترى؟ خيط ماء رفيع يسيل تحتك لم تلحظه لانشغالك بفترات الانقطاع التي وبلا شك قد حدثت فعلا